Ευχαριστώ. Κύριο Χουντή, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Το κύριε Πρόεδρε. Καθώ αναμένουμε τι τελικέ προτάσει για τι αερομεταφορέ τη Κομισιόν, ζητάμε ανάμεσα στα άλλα να απαγορευτεί να σταματήσει κάθε είδου ιδιωτικοποίηση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Τούτη την περίοδο στην Ελλάδα, μετά την επιβολή του εκβιαστικού μνημονίου, η κυβέρνηση προχωράει στο ξεπούλημα 14 περιφερειακών αεροδρομίων τεράστιας τουριστικής σημασίας με την έγκριση και την πίεση της Κομισιόν και του Eurogroup αυτό περνάνε στη δικαιοδοσία της Φράμπορτ που είναι η ιδιοκτησία του γερμανικού δημοσίου και της Λουφκάνσα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν οικονομικό υπεριαλισμό και μια οικονομική ταπείνωση της Ελλάδας αφού με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν η Φράπορτ θα έχει το πάνω χέρι στην ελληνική τουριστική αγορά θα δεσμεύσει την ελληνική περιουσία για 40 χρόνια, θα δεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο σε απικιακού τύπου συμβάσει και θα έχει τελικά και το πάνω χέρι στην τιμολογιακή πολιτική των υπολείπων κρατικών αεροδρομίων. Ο ελληνικό λαό μαζί με την αυριανή απεργία, γενική απεργία στην Ελλάδα, αγωνίζεται να υποχρεώσει την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να υποτάσσεται στα απικιακού χαρακτήρα αιτήματα των δανειστών. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, onorevole Piper.